Botón derecho, preferencias de escritorio, barra de tareas, mediano, pequeño, según lo queramos. Aceptamos y le habremos cambiado la resolución al ordenador con Raspberry Pi.